ल ठिक छ तपाईँको इन्ट्रोडक्सनबाटै जाऊँ न है तपाईँको नाम अनि कहाँबाट हुनुहुन्छ हामी विशेष गरेर मेरो कतिवटा तपाईँले अहिलेसम्म सेसनहरू हेर्नुभएको छ हजुर मैले सेक्सनको कुरा गर्नु सेसनको कुरा गर्नुपर्दा त अस्ति तपाईँले सेन्ड गर्नुभएको थियो त्यो हेरी भर्खरै हेरी हजुर हजुर होइन हजुर अनि मेरो नाम चाहिँ मेरो इन्ट्रोडक्सन दिनुपर्दा चाहिँ मेरो नाम चाहिँ आकाश राज सोनिकार हो and I belong from like Kalanki area होइन अनि यो लाइक भनौँ न डिजिटल मार्केट लाइक मैले पहिला पनि जोइन गरेको हो होइन अहिले पनि गरिरहेको छु even I to like a kind of भनौँ न digital marketing or affiliate marketing हजुर हजुर अनि केही प्लस पोइन्ट हुन्छ त हाम्रो सिमनजी यसमा जस्तै तपाईँको जस्तै यो प्लेटफर्ममा लाइक भनौँ न अलरेडी अलिकति एक्सपिरियन्स भएको मान्छेहरूलाई केही अझै प्लस पोइन्ट हुन जान्छ त तपाईँले कस्तो कस्तो टाइपको लाइक डिजिटल मार्केटिङ भन्नुभयो कस्तो कस्तो किसिमको चाहिँ गर्नुहुन्छ तपाईँले मैले चाहिँ अब यस्तो डिजिटल मार्केटिङ भनेको त भास्ट कन्सेप्ट छ होइन तर त्यति ठुलो कन्सेप्ट नगए पनि मैले सानोतिनो चाहिँ गरेको छु है कस्तो भन्दाखेरि like digital e e platform जस्तै इ कमर्स जस्तै लाइक भनौँ न कस्तो भन्दाखेरि अनलाइन सर्भिसहरू चाहिँ पे ऊ गर्ने होइन कि सर्भिसहरू चाहिँ लाइक जोइन गराउने टिम एउटा फर्मेसन गर्ने त्यस्तो टाइपको ए त्यस्तो टाइपको चाहिँ छ करेन्टली तपाईँले अहिलेसम्म कुन कुनमा गरिराख्नु भएको छ सुन्नुभएको छ तपाईँले मैले अहिले त हिमालयन ट्रेनिङ एमएमा गरेको छु होइन हजुर हजुर हजुर हजुर अनि तपाईँले पैसा पनि कमाइराख्नु भएको छ त्यो नेट क्वालिटी इस्यु नै छ जस्तो छ <laughs> तपाईँले पैसाहरू पनि kind of kind of decent okay तपाईँले पैसा म तपाईँले चाहिँ प्रफिट चाहिँ कसरी कमाइराख्नु छ तपाईँको त्यहाँबाट एकछिन है त म एकछिन म डा ओके ओके मेरो आवाज अहिले क्लियर आयो होला है कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रोमा चाहिँ अलिक भनौँ न main concept is the like forex forex and नेप्सेमा चाहिँ लाइक भनौँ न त्यो सर्भिसहरू चाहिँ लाइक एकाडेमीले भनौँ न त्यो प्रोभाइड गर्छ अनि हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्टेडहरूलाई चाहिँ आफ्नो टिममा जोइन गराउँछौँ अनि त्यही अनुसारको सर्भिसहरू भनौँ न एउटा मेन्टरसिप दिने अनि त्यो हिसाबको चाहिँ गर्दाखेरि आफूलाई नि एउटा सम लेभलको प्रफिट हुन्छ अब जस्तै फरेक्सबाट छुट्टै हुन्छ टिम बिल्डिङ साइडबाट छुट्टै हुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ त्यो फरेक्स साइडहरूबाट तपाईँहरूले काम गरेर चाहिँ पैसा कमाउनुहुन्छ है हजुर हजुर पैसा त कमाउनै पर्यो नि होइन सर कमाउनु पर्यो कमाउनु पर्यो क्रिप्टोमा पनि हुनुहुन्छ क्रिप्टोमा छैन क्रिप्टोमा अब अलिकति गाह्रै पर्छ होइन नेपाल जस्तो कन्टेक्समा होइन क्रिप्टोमा चाहिँ छैन फरेक्स फरेक्सलाई नै अलाउड त छैन नि होइन फरेक्स इज सम लिगल होइन कस्तो भन्दाखेरि एजुकेसनल प्लेटफर्म हो होइन लिगल त लिगलै छ तर कस्तो भन्दाखेरि अब हाम्रो लको कुरा गर्नुपर्दा लमा पनि केही पनि भनेको छैन होइन कन्स्टिट्युसनमा पनि केही पनि भनेको छैन फरेक्स लिगल नै हो भनेर भनेको छ होइन अब यदि कन्स्टिट्युसन हेर्नु हेर्नु हेर्ने हो भने पनि अब त्यही पनि जस समाउ जोइन भइरहेको छु ओके अनि तपाईँहरूको बारेमा बुझ्नु मन लागेको थियो होइन कतिको भनौँ न if it is worth it होइन आई म त जोइन गरिहाल्छु होइन अब त्यो केही ठुलो कुरा विषय भएन तर के कस्तो छ यसो बुझाइदिनु ल ठिक छ म सर सर तपाईँलाई बुझाइहाल्छु है विशेष गरेर मैले मेरो नाम चाहिँ साइमन राई हो म करिबन अनलाइन मार्केटिङमा चाहिँ दुई हजार अठारबाट फुल्ली अनलाइन मार्केटिङ इन्डस्ट्रीमा नै काम गर्दै आइराखेको छु र त्योभन्दा अगाडि आई वाज वर्क तपाईँको चाहिँ तपाईँको सानो सानो जबहरू गर्थेँ वाट एभर आई गेट होइन त्यस्तै कामहरू गर्थेँ अनि करेन्टली विशेष गरेर हामीले तपाईँको चाहिँ अनलाइन मार्केटिङमा मैले चाहिँ विशेष गरेर high high ticket relate affiliate प्रोग्रामहरू गर्न रुचाउँछु र मैले बाहिर पनि प्रोग्रामहरू केही प्रोग्रामहरू गरिराखेको छु भने नेपालमा मैले आफ्नै चाहिँ हाम्रो आफ्नै हामीले एउटै प्लेटफर्म बनाऊ होइन सबैले चाहिँ काम गर्न सकोस् सिक्न सकोस् सिकाउन सकोस् भन्ने हिसाबले हामीले आफ्नो सिम्पल एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गरेका छौँ राइट अनि त्यहाँ चाहिँ जस्तो भनौँ न यो प्ला एउटा प्लेटफर्म जस्तो हामीले चाहिँ अहिले यसलाई अलिकति बिग नेमले चाहिँ बिजनेस मल्टिभर्सिटी भनेर हामीले रन गर्दैछौँ केही दिनमा हाम्रो त्यो सबै एक्सचेन्ज सिफ्ट हुँदैछ अहिले हामीले करेन्टली चाहिँ साइमन जोन डट कम भनेर हामीले रन गरिराखेका छौँ अनि यसको चाहिँ के त भन्दाखेरि सिम्पल छ हाम्रो मोटो भनेको चाहिँ सिम्पल फर्स्ट भनेको चाहिँ आउने त्यहाँ चाहिँ सिक्ने काम गर्ने हो है कमाउने हो अनि दोस्रो तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको कसैसँग जस्तो तपाईँसँग फरेक्सको चाहिँ नलेज रहेछ होइन अनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो त्यो नलेजलाई चाहिँ भनौँ न प्याकेजिङ बनाएर बेच्न चाहनुहुन्छ भने के छ भन्दाखेरि फ्रीमा तपाईँले चाहिँ प्याकेजिङ बनाएर तपाईँको प्राइसिङ गरेर बेच्न सक्नुहुन्छ हाम्रो प्लेटफर्ममा चाहिँ भनौँ कि न कि तपाईँले आफ्नो के अरे आफूसँग भएको कुरालाई मार्केटमा सेल गर्नको लागि मार्केटमा चाहिँ लन्च गर्नको लागि you don't have to build यो वेबसाइट तपाईँको आफ्नो आफ्नो डोमेन आफ्नो होस्टिङ यो एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा कुराहरू चाहिँ चाहिरहेको होइन क्या बुझ्नुभयो नि already we have already platform हुन्छ हामीसँग अलरेडी प्लेटफर्म हुन्छ जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो चाहिँ आफ्नो चाहिँ भनौँ न स्किल्सलाई लिएर के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि लन्च गर्न सक्नुहुन्छ अलरेडी यहाँ इनरोल्ड भएको कस्टमरहरू हुन्छन् उनीहरूले पनि तपाईँको प्रमोट गरिदिन्छन् होइन यो यो सिस्टम यो सिस्टमबाट चाहिँ विशेष गरेर हामीले चलाएको प्लेटफर्म चाहिँ विशेष गरेर रन हुन्छ है म तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु तपाईँको के छ भन्दाखेरि एफिलेट मार्केटिङको कन्सेप्ट तपाईँले बुझ्नुभयो हजुर तपाईँको भिडियो हेरेँ होइन लगभग मैले अलिअलि जस भनौँ न बुझेँ लाइक हाई कमिस कमिसन टिकट होइन लो कमिसन टिकट हजुर हजुर विशेष गरेर अब हाई टिकटमाथि काम गर्ने चाहिँ मैले नेपालमा खासै भेटेको छुइनँ भन्नै पर्दाखेरि है विशेष गरेर you know the name of guy like Dan Lok तपाईँको लेजेन्डरी मार्केटर डेभिड सार्प यिनीहरूलाई चिन्नुहुन्छ कि हुन्न तपाईँले हजुर नाम चाहिँ सुनेर हो नाम चाहिँ सुनेर हो जस उहाँहरूले जस अलिकति एउटा ठुलो हिसाबमा एउटा ठुलो भिजन लिएर चाहिँ केही गरिसक्नु भयो भनेर त्यतिसम्म चाहिँ नलेज छ उनीहरूले चाहिँ तपाईँको विशेष गरेर म्याक्सिमम् तपाईँको एफिलेट जो एफिलेट गर्न चाहन्छन् उनीहरूले चाहिँ हाई टिकटलाई बढी प्रायोरिटी दिएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम गर्छन् हाई टिकटमा के छ भन्दाखेरि हाई टिकट एफिलेट बिजनेसमा पैसा पनि छ र चाहिँ तपाईँको हाई टिकटमा चाहिँ नेपालको कन्टेक्समा मैले खासै देखाएको छुइनँ जस्तो यो तपाईँको तपाईँलाई थाहा छ नि त होइन यी सेवा डोमेन होस्टिङले पनि त एफिलेट दिन त दिन्छ होइन तर तिनीहरूको चाहिँ अब दस बिस रुपियाँ दस बिस रुपियाँको अमाउन्टले मान्छे त सर्भाइभ हुन सक्दैन एज अ एफिलिएट बिजनेस गरेर नै सो त्यो कारणले गर्दा यो टाइपको सिस्टमहरू इभन भनौँ न मैले चाहिँ तपाईँको बाहिर जो यो ढालक लिजेन्डरी मार्केटर बाहेक चाहिँ खासै देखेको छैन र हाम्रो कोसिस चाहिँ के त भन्दाखेरि हामीले हाई टिकट एफिलेट प्रमोट गर्छौँ हाई टिकट एफिलेट प्रोग्राम गर्छौँ जहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाई मार्जिन हुन्छ राइट त्यति हो र यसको अब हिस्ट्री अब एफिलेट बिजनेसको history you can search out अनि तपाईँको चाहिँ विशेष गरेर मैले तपाईँलाई सिम्पल इज द्याट मैले एफिलिएटको एफिलिएट मार्केटिङको साइकल तपाईँले हेर्नुभयो हजुर लगभग हेरेँ मैले लगभग हेरेँ लाइक भनौँ न कम्पनी सर्भिस अनि अगेन भनौँ लास्टमा चाहिँ like reinvest in the that market होइन हेरेको छु सिम्पल इज द्याट कि हामीसँग एउटा त्यस्तो प्लेटफर्म हुन्छ जहाँ चाहिँ मान्छेले सिक्न पनि सक्छ काम गर्न पनि सक्छ सिकाउन पनि सक्छ आफ्नो प्रोग्रामहरू लन्च गर्न पनि सक्छ जुन चाहिँ अहिले हामीले ड्राइभ चाहिँ साइमोन जोन डट कम भनेर नै रहन्छ होइन यो प्लेटफर्ममा चाहिँ यसरी हुन्छ यसमा चाहिँ भनौँ न यो यहाँ तपाईँ भनौँ न जो कोही इनरोल हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा अथोराइज पर्सन हुन्छ होइन किनभने उसकै उसकै वेबसाइट हो भन्ने टाइपको नै हुन्छ कि जस्तो युट्युब अब भनौँ न युट्युब फेसबुकलाई हामीले प्रयोग गर्दाखेरि ओभरअल सबैको नि त होइन युट्युबलाई युट्युबले तपाईँलाई पनि इक्वेल प्लेटफर्म दिन्छ मलाई पनि इक्वेल प्लेटफर्म दिन्छ एबिसिडीलाई पनि इक्वल प्लेटफर्म दिन्छ हामीले यो प्रोग्राम यो प्लेटफर्मलाई पनि यही डिसा यही नै बनाउन खोजिराखेका छौँ कि तपाईँको जो मान्छे आएर सिक्न पनि सकोस् सिकाउन पनि सकोस् कमाउन पनि सकोस् काम गर्न सक पनि सकोस् भनेर हामीले यो प्लेटफर्मलाई डिजाइन गर्दैछौँ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो प्लेटफर्म हामीले त्यसरी बिल्ड गरेका छौँ यहाँभित्र कतिपय साथीहरूले त्यसरी नै काम पनि गरिराख्नु भएको छ र इन्कम पनि जेनेरेट गरिराख्नु भएको छ अनि अब भनौँ न उसको अब खुबी हुनेले त सिकाउन सक्ला पढाउन सक्ला होइन कमाउन सक्ला तर भनौँ न के अरे कोही जेरो लेभलबाट आ छ भने चाहिँ उसले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि सिम्पल इज द्याट यहाँभित्र आएर सिम्पल ट्राफिक फनलको कुराहरू सिकेर चाहिँ उसले चाहिँ जस्ट एफिलिएट मार्केटिङ मात्र गरेर पनि उसले चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि सर्भाइभ गर्न सक्छ यो प्लेटफर्ममा चाहिँ अनि त्यसरी हामीले यो प्लेटफर्मलाई डिजाइन गरेका छौँ जसले गर्दा हाम्रो एफिलिएटर्सहरूलाई हामी विशेष गरेर डिजिटल प्रडक्टमाथि हामीले चाहिँ वर्कआउट गराउँछौँ राइट न कि हामीले फिजिकल प्रडक्ट यो युज गर्दैनौँ किन भन्दाखेरि एफिलिएट मार्केटरले फिजिकल प्रडक्टमाथि काम गरेर खान चाहिँ धेरै गाह्रो नै पर्छ है सो त्यो पनि भयो अनि त्यस पछाडि अर्को मेन भनेको हामीले डिजिटल प्रडक्टमा पनि लो टिकटलाई विशेष हाम्रो प्रायोरिटी हुँदैन हामी हाई टिकट प्रडक्ट प्रमोट गर्छौँ high ticket promote product promote गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि सिम्पल इज द्याट कि एउटा एफिलेट मार्केटिङ गर्ने मार्केटरले जस्ट तपाईँको चाहिँ जस्ट एफिलिएट मार्केटिङ गरेर मात्र चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि उसले आफ्नो लाइफस्टाइल सर्भाइभ गर्न सक्छ त्यो हिसाबले उसले काम गर्न सक्छ हाई टिकटमा है र अरू बाँकी भनेको त अब डिजिटल मार्केटिङको कन्सेप्टहरू भनेको अब छुट्टै इन्डस्ट्री पनि हो तर अब एफिलिएट मार्केटरलाई चाहिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले डिजिटल मार्केटिङको अलमोस्ट धेरै कन् कन्टेन्ट अलमोस्ट धेरै कुराहरू हामीले चाहिँ यहाँ हालिदिएका छौँ जुन चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ होइन तपाईँको तपाईँको यहाँ हेर्नुहुन्छ भने हामीले फेसबुक इन्स्टाग्राम लिङ्कडिन युट्युब लगायतको विभिन्न साइटहरूको विषयमा हामीले कोर्स नै डिजाइन गरेका छौँ ताकि तपाईँको चाहिँ हाई टिकट प्रोग्राम काम गर्ने मान्छेले यो साइटहरूलाई पनि मजाले युज गरेर काम गर्न सकोस् भनेर हामीले यो बनाएका छौँ र अर्को भनेको तपाईँको यस पछाडि भनेको एफिलेट मार्केटिङमा कसरी सेल्स जेनेरेट गर्ने त्यही कुराहरू नर्मली सिकाउँछौँ प्लस तपाईँको यो सेल्स नट ओन्ली तपाईँको चाहिँ यो च्याप च्याप्टर चाहिँ विशेष गरेर स्मल स्टार्टअप र एन्टरप्रिन्यर्सहरूको लागि पनि हामीले डिजाइन गरेका छौँ ओभरअल गर्दाखेरि भनौँ न हामीले चाहिँ यही सिस्टम दिन्छौँ यही सिस्टम सिकाउँछौँ कसरी तपाईँको अब राइट प्रडक्ट र right comp right platform right चाहिँ सर्भिस चुज गरिसके पछाडि कसरी त्यसलाई कसरी मार्केटिङ गर्ने र त्यस त्यहाँ चाहिँ कसरी मोर चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेल्स यानि कि रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने भन्ने कुरा नै हामीले विशेष गरेर यहाँ चाहिँ सिकाउँछौँ है हजुर हजुर सिकाउँछौँ र यही सर्कलमा तपाईँले हेरि पनि सक्नुभयो होला यो सर्कलमा हाम्रो चल्छ र मैले भनिसकेँ हाम्रो चाहिँ अबाउट यो कम्पनीको भिजन के हो भन्ने कुरा पनि मैले तपाईँ तपाईँलाई सिकाइसकेँ सेयर गरिसकेँ र सिम्पल इज द्याट तपाईँको हाम्रो मिसन भनेको चाहिँ तपाईँको म आफै पनि अनलाइन इन्डस्ट्रीमा बाट नै आफ्नो करियर चाहिँ स्टार्ट गरेको हुनाले मलाई के बिलिभ छ भन्दाखेरि आज मान्छेहरूले जस्ट इन्टरनेट र मोबाइलको युज गर्न सक्यो भने they could be millionaire right एउटा चाहिँ ल्यापटपको चाहिँ परिचालन गर्न सक्यो भने सो हाम्रो मिसन पनि त्यही छ कि यही मिसनमा कतिपय साथीहरू काम गरिराख्नु भएको छ दर्जनौ साथीहरू काम गरिराख्नु भएको छ हाम्रो मिसन त्यो छ अब्जेक्टिभ्स मैले तपाईँलाई भने यो एजुकेसनल प्लेटफर्म हो वर्किङ प्लेटफर्म हो अर्निङ प्लेटफर्म हो लन्चिङ प्लेटफर्म हो विदाउट फ्री अफ कस्टमा चाहिँ लन्च गरेर काम गर्न सक्छ अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसरी डिजिटल्ली तपाईँको चाहिँ लोकल बिजनेसेसहरू चाहिँ ग्रोथ ल्याउने त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामी चाहिँ उनीहरूलाई तपाईँहरूलाई चाहिँ डिजिटल्ली चाहिँ हेल्प गर्छौँ है तपाईँको जस्तो नर्मल्ली तपाईँको लोकल बिजनेस हाउले हाउजेसहरूले आफ्नो फेसबुकलाई राम्रो सेटअप गर्न जानिराखेको छैन राम्रोसँग आफ्नो इन्स्टालाई सेटअप गर्न जानिराखेको छैन राम्रोसँग आफ्नो इन्स्टालाई प्रमोट गर्न जानिराखेको हुँदैन छैन होइन तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो कसरी त्यसलाई चाहिँ वृद्धि गर्ने भन्ने कुरा नै हो है सो ओभरअल त्यही कुरा हो हामी चाहिँ अब यहाँभित्र सफ्टवेयर दिन्छौँ प्लेटफर्म दिन्छौँ ट्रेनर दिन्छौँ सिस्टम दिन्छौँ होइन जो चाहिँ एफिलिएट गर्न चाहनेलाई स्मल स्टार्टअप्सहरूलाई बिजनेस हाउजेसहरूलाई यसरी तपाईँको चाहिँ यो सिस्टममा गएर उसले आफ्नो ड्यासबोर्डहरू क्रिएट गरेर भनौँ न यसरी ड्यासबोर्डहरू क्रिएट गरेर उसले चाहिँ काम गर्न सक्छ यो ड्यासबोर्डभित्र गएर काम गर्न सक्छ होइन यो सिस्टमले चाहिँ हामीले नर्मल्ली हामीले चाहिँ यो सिस्टम चाहिँ डिजाइन गरेका छौँ यो प्लेटफर्ममा राइट अनि त्यस पछाडि अब हामीसँग अब नर्मल्ली अब भनौँ न इनरोल हुन अब एउटा न एउटा प्लेटफर्म त चाहियो नि त जस्तो तपाईँ र मेरो कनेक्सन हुनका लागि कहीँ न कहीँ हामी कनेक्ट भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ राइट अथवा भनौँ न तपाईँको ah, ah, यो प्रोग्रामभित्र एफिलिएट बन्नका लागि भनौँ या कनेक्सन भनौँ जे भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ तपाईँको यहाँभित्र अब एफिलिएसन हुनको लागि चाहिँ हामीले चारवटा लेभलको प्रोग्राम डिजाइन गरेका छौँ जसमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ premium version silver version gold version र डायमन्ड भर्जनको चारवटा लेभलको छ प्याकेज चाहिँ हामीसँग राइट अब तपाईँको प्रिमियम भर्जनको सिक्सटिन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेडको हुन्छ र यसमा अब सिक्ने भनेको के के कुराहरू हुन्छ त भनेर भन्नुहुन्छ भने बाहिर भोलि कोही चाहिँ तपाईँको बाहिर चाहिँ इन्टरनेसनल एफिलेट बिजनेस गर्छ गर्न चाहन्छ भने उनीहरूलाई बाहिर पनि हामी दिन्छौँ र नेपाली भर्जनको नेपाली ट्रेनिङ चाहिँ Facebook marketing training LinkedIn training Google business tools ट्रेनिङहरू हुन्छ इमेल मार्केटिङ ट्रेनिङ हुन्छ लगायतको डिजिटल मार्केटिङमा युज गरिने टिकटक वाट्सएप भाइबर स्न्यापच्याट यही ट्रेनिङहरू कुराहरू हुन्छ मेनली कसरी तपाईँको चाहिँ एफिलेट प्रोग्राम प्रमोट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ मेनली चाहिँ यहाँ रहन्छ होइन यसरी गरेर गर्दाखेरि भनौँ न ओभरअल हामीले यो डिजिटल ट्रेनिङ चाहिँ तपाईँको यसरी प्रोभाइड गर्छौँ जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिक्सटिन थाउजन्डमा अनि त्यस पछाडि अब योभन्दा नेक्स्ट लेभलको पनि भन्न सक्छ जुन चाहिँ थर्टी फाइभ थाउजन्डको हुन्छ यसमा पनि नेसनली र इन्टरनेसनली नै एफिलिएट उसले गर्न सक्छ प्रोग्रामहरू लिएर प्रमोट गर्न सक्छ काम गर्न सक्छ जसमा प्रिमियम भर्जन उसले फ्री फ्रीमा पायो सबै कुराहरू त्यस पछाडि यसमा एडेड हुने भनेको चाहिँ फनल च्याप्टर एड हुन्छ अनि त्यस पछाडि आएर अर्को भनेको चाहिँ नर्मल्ली आफ्नै पर्सनल ब्रान्डिङ पछि गएर बनाउन चाहन्छ भने वर्ड प्रेस वेब डिजाइनको ट्रेनिङ कम्प्लिटली हुन्छ र आफैले त्यो कुराहरू सेटअप गरेर काम गर्न सक्छ यो थर्टी फाइभमा चाहिँ राइट अनि अर्को भनेको चाहिँ गोल्ड भर्जन थर्डमा sixty five thousand five hundred फिफ्टीको हुन्छ नेसनल्ली र इन्टरनेसनल्ली यसमा प्लेटफर्म हुन्छ तपाईँको बाहिर भोलि काम गर्न चाहन्छ भने बाहिरको यो प्लेटफर्महरू पनि एक्सेस हुन्छ र तपाईँको थपमा यसमा प्रिमियम सिल्भर एडेड र एक्स्ट्रा भनेको चाहिँ यसमा तपाईँको स्टक मार्केट रिलेट तपाईँको बेसिक टु एडभान्स लेभलको ट्रेनिङ उसले पाउने भयो तपाईँको पब्लिक स्पिकिङ ट्रेनिङ चाहिँ उसले पाउने भयो public speaking and personality development भन्दा पनि हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो डक्टर ताराजीले दिनुहुन्छ अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको चाहिँ युट्युब ट्रेनिङ यसमा इन्क्लुड हुन्छ ए टु जेड कसरी युट्युब मात्र काम गरेर चाहिँ युट्युबबाटै सस्टेन हुन सकिन्छ सर्भाइभ हुन सकिन्छ भन्ने कुराहरू भयो अर्को भनेको ग्राफिक डिजाइनको ट्रेनिङहरू चाहिँ यसमा इन्क्लुड हुने भयो गर्दाखेरि तपाईँको यो ओभरअल तपाईँको चाहिँ गोल्ड भर्जनमा चाहिँ छ र लास्ट भनेको चाहिँ डायमन्ड भर्जनको छ जुन चाहिँ एक लाख छब्बिस हजारको चाहिँ यो प्रोग्राम छ ट्रेनिङ छ भनौँ न अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ विशेष गरेर यो डायमन्ड भर्जन गर्नेलाई हामीले क्यासब्याक पोलिसी पनि दिइराखेका छौँ भन्नुको अर्थ कसैले हामीसँग चाहिँ डायमोन्ड भर्जनमा इनरोल भएर काम गर्छ भने उसले जति आफ्नो जुन ट्रेनिङको लागि यो प्लेटफर्मको लागि होइन मेन्टरसिपको लागि इन्भेस्ट गरेको छ होइन हजुर त्यो पनि उसले चाहिँ रिफन्ड पाउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो कस्तो सिस्टम छ भन्दाखेरि मन्थली फाइभ टु सिक्स थाउजन्डको हिसाबले रिफन्ड पोलिसी छ यो अस्ति भर्खरै हामीले लन्च गरेको अब केही समय चाहिँ यो रहन्छ कहिलेसम्म रहन्छ यो चाहिँ फिक्स छैन तर हामीले यो सिस्टममा यसलाई चाहिँ लगिदिएका छौँ डायमन्ड भर्जनलाई चाहिँ तपाईँको फाइभ टु सिक्स थाउजन्ड उसले भनौँ न कोही बिजनेस गर्न चाहन्छ एफिलेट बिजनेस सिस्टम बिल्ड गर्न चाहन्छ तर उसँग क्यास छैन भने अथवा भनौँ न उसले भनौँ र वान लाख एक दुई लाख त तपाईँको सहकारीले पनि त दिन सक्छ नि अथवा साथी सर्कल कहीँबाट लिन सक्छ नि त होइन ताकि उनले उनले चाहिँ बिजनेस पनि गर्न पाओस् र तपाईँको चाहिँ मन्थली तपाईँको चाहिँ उसले आफ्नो त्यो किस्ता पनि कभर गर्न सकोस् त्यो हिसाबले उसले चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ क्यासब्याक पोलिसी पनि पाउँछ अहिले चाहिँ र तपाईँको त्यो हिसाबले आफूले बिजनेस पनि गर्न पाउने चाहिँ अप्सन छ र यसमा धेरै कुराहरू छ तपाईँको डायमन्ड भर्जनमा विशेष गरेर बाहिरको प्लेटफर्महरू त छँदैछ यसमा अलरेडी तपाईँको बिजनेस ओनरहरूको लागि अझ यो ट्रेनिङ बेस्ट छ जो स्टार्टअप छ उनीहरूलाई चाहिँ अलरेडी जो चाहिँ करोडौँ टर्न ओभर गरिसकेको व्यक्तिहरूले यसमा ट्रेन गर्ने भएको हुनाले यसमा अझ चाहिँ तपाईँको ट्रेनिङ राम्रो छ मेरो पनि पर्सनल्ली फेभरेट ट्रेनिङ हो जसमा चाहिँ तपाईँको यहाँ एउटा एउटा ट्रेनिङ छ तपाईँको के छ भन्दाखेरि तपाईँ पनि अब त्यही लाइनमा काम गरिराख्नु भएको हुनाले र तपाईँ अब युथ नै हुनुभएको हुनाले मैले सेयर गरेँ एउटा मिसन बिलिनियर भन्ने हाम्रो ट्रेनिङ यानि कि सेल्फ बिजनेस ओके सुनिराख्नुहोस् है हजुर हजुर आवाज आइरहेको छ सर हजुर हजुर आवाज आइरहेको छ ओके सो यसमा अब के छ भन्दाखेरि मिसन मिलिनियरमा अर्को मेरो फेभरेट च्याप्टर भनेको चाहिँ यहाँ मिसन मिलिनियर भन्ने यो प्रोग्राम छ जुन चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो यो एनआरएनले ड्राइभ गर्नु गरिराख्नु भएको छ र यहाँ तपाईँको एकदम एकदम सुपर मान्छेहरू हुनुहुन्छ क्या तपाईँको अलरेडी तपाईँको भनौँ न नेपालीहरू नै जो चाहिँ एक दिनमा चाहिँ एक लाख डलर एबभको चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ एक लाख डलर एबभ डेली कमाउने मान्छेहरू हुनुहुन्छ यो यो प्लेटफर्ममा यो चाहिँ विशेष गरेर यो क्रिप्टो क्रिप्टोसँग रिलेट छ है तपाईँ युथ हुनुभएको हाम्रो सर्कल भएको हुनाले मैले भने होइन यो सेक्रेटमा विशेष विशेष गरेर यो क्रिप्टोसँग रिलेट ट्रेनिङहरू नेपालीहरू नै हुनुहुन्छ तपाईँको यो मेरो फेभरेट पनि हो मैले पनि काम गरिरहेको छु जस्तो मेरो डेली बेसिसमा पनि मेरो छुट्टै क्रिप्टोहरूबाट पनि इन्कमहरू जेनेरेट भइरहेको हुन्छ र पछिल्लो अब तपाईँ पनि पछि जानुभयो भने मलाई लाग्छ यो तपाईँको लागि पनि राम्रो छ यो प्लेटफर्म होइन सो यसरी गरेर गर्दाखेरि भनौँ न डायमन्ड भर्जनमा चाहिँ यो किसिमको हामीले प्रोग्रामहरू सेटअप गरेका छौँ अनि र चाहिँ यसरी भनौँ न यो हिसाबले चाहिँ उसले चाहिँ काम गर्न सक्छ र अर्को भनेको चाहिँ साइमोन जोनमा अब डायमोन्ड भर्जनमा आइसके पछाडि अपकमिङ जति पनि ट्रेनिङहरू उसले फ्री अफ कस्टमा इनरोल हुन पायो एउटा कुरा दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ टिम कोलाबरेसनहरूको कुराहरू चाहिँ हुन्छ है सो ओभरअल केही कुराहरू हुन्छ है त सो यसमा केही छ तपाईँले भन्नुपर्ने केही कुराहरू छ हजुर हजुर कस्तो भन्दाखेरि मैले तपाईँको कुराहरू मैले लगभग बुझेँ है लगभग अब बुझी हो बुझी कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँको प्याकेज लाइक कस्तो लाइक भनौँ न तपाईँहरूको मल्टिपल लाइक स्किलहरू ट्रेन गर्ने कुनै पनि भनौँ एउटा अन्टरप्रिनियरलाई कुनै पनि जस्तै एउटा युट्युबरलाई एउटा राम्रो युट्युबमा केही गर्नु मन छ होइन अर्निङ गर्नु मन छ एउटा प्लेटफर्म त्यो युट्युब प्लेटफर्मलाई अलिकति राम्रोसँग के भन्छ एक्सप्यान्ड गर्नु मन छ भने चाहिँ तपाईँहरूको कोर्स लिनु पर्यो होइन लिँदा राम्रो हुन्छ लिँदा राम्रो हुन्छ अनि जस्तै कसैलाई डिजिटल मार्केटर बन्नु पर्यो होइन त्यस्तै हो है त्यस्तै हो है मैले राइट बुझेँ एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली त्यस्तो त्यस्तै टाइपको हो है अलमोस्ट त्यस्तै हो तर हामीले जस्ट त्यही कुराहरूलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि एज अ प्याकेजमा अलिकति हाइली हामीले चाहिँ प्याकेजमा बढी प्रमोट गर्छौँ है जस्तो म तपाईँलाई यहाँ सेयर गर्छु जस्तै हामीले यो कोर्स गरेको जस्तो हुन्छ हो जस्तै भनौँ न हाम्रो डायमन्ड लियो भने लाइक तपाईँहरूकोबाट एउटा के भयो पार्टनरसिप पार्टनरसिप भन्दा पनि एउटा को के भन्छ कोल्याब जस्तो भयो होइन पार्टनरसिप अनि भनौँ न कोर्स पनि तपाईँले सिक्न पाउनुभयो अनि त्यस पछाडि तपाईँले अब भनौँ न अब पछि गएर तपाईँले अब आफ्नै प्रोग्रामहरू पनि यही साइडमा ल्याउन सक्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि आएर भनेको तपाईँले काम पनि गर्न सक्नुहुन्छ क्या Guzmán. mais हजुर सर अनि कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तै मेरो कुनै सर्टेन पेज छ होइन मेरो बिजनेसको पेज छ वा कुनै पनि बिजनेस छ भने तपाईँको प्लेटफर्ममा तपाईँसँग प्लेटफर्ममा कनेक्ट भइसकेपछि त्यो ट्राफिक चाहिँ ट्राफिक बिल्डअप गर्न पनि हजुरहरूले हेल्प गर्नुहुन्छ कि के कस्तो छ या डेफिनेटली जस्तो हाम्रो तपाईँको ट्राफिक अलरेडी हामीसँग चाहिँ यो एफिलेटर्सहरू अलरेडी पनि हामीसँग ट्राफिक हुन्छ एउटा चाहिँ दोस्रो कुरा भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले ट्राफिक विशेष गरेर अनलाइन मार्केटिङमा भनेको इम्पोर्टेन्ट भनेर ट्राफिक नै हो अनि तपाईँले तपाईँको चाहिँ हामी जस्तो डिजिटल्ली कसरी मोर ट्राफिकहरू गेन गर्ने त्यही सिस्टमहरू पनि हामी सिकाउँछौँ तपाईँको हजुर हजुर तपाईँले सिस्टम सिकाउनुहुन्छ एन्ड प्लस तपाईँहरूले हेल्प पनि गर्नुहुन्छ ट्राफिक जेनेरेट गर्नु हजुर हजुर एकदम जस्तै मैले जस्तै मैले भर्खरै पनि एउटा भनौँ न तपाईँहरूको मिनिमम के छ कुन कुन छ डायमन्ड हो कि गोल्ड है प्रिमियम छ मिनिमम सानो भनेको हजुर प्रिमियममा मैले इनरोल गरेँ भने लाइक मैले के पाउँछु त लाइक भनौँ न एउटा कुनै पनि मेरै प्लेटफर्म वा बुस्ट गर्नु पर्यो होइन केही गर्नु पर्यो भने लाइक ट्राफिकको लागि एक्सपेक्टेसन गर्न सकिन्छ त सक्नुहुन्छ जस्तो अब तपाईँले अब प्रिमियम भर्जनमा के पाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि मेनली भनेको चाहिँ तपाईँले फेसबुक मार्केटिङ पाउनुहुन्छ ब्लगिङ सिस्टम पाउनुहुन्छ जस्तो हो तपाईँको प्रिमियम भर्जनमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यसमा तपाईँले पाउने भनेको मेनली भनेको के छ भन्दाखेरि यो तपाईँको फेसबुक मार्केटिङ पाउनुहुन्छ च्याप्टर होइन यो च्याप्टर पाइसके पछाडि तपाईँले अझै पनि कसरी आफ्नो फेसबुकको थ्रुबाट मल्टिपल वेजमा ट्राफिकहरू जेनेरेट गर्ने अझ मोर तपाईँले चाहिँ कसरी चाहिँ ट्राफिक गेन गर्ने त्यो कुराहरू नै पाउनुहुन्छ यो अनि त्यस पछाडि अब यो अब कतिपय अब फेरि ट्राफिक जेनेरेट गर्ने दुईवटा मेथोडहरू हुन्छ होइन तपाईँलाई थाहा छ होला कि थाहा छैन होइन तपाईँको विशेष गरेर दुईवटा म्या मेथोड युज गर्न सकिन्छ एउटा भनेको फ्री मेथोड अर्को भनेको पेड मेथोड होइन नर्मल्ली तपाईँले फेसबुकबाट अब फ्री फ्रीमा पनि कसरी जेनेरेट गर्ने पेडमा कसरी जेनेरेट गर्ने त्यो कुराहरू पनि छन् अनि त्यो सँगसँगै जस्तो तपाईँले यहाँभित्र अर्को पाउने भनेको के छ भन्दाखेरि ब्लगिङ कोर्स पनि तपाईँले यहाँभित्र पाउनुहुन्छ नर्मल्ली तपाईँको तपाईँको यो ब्लगिङ च्याप्टर तपाईँले पाउनुहुन्छ र तपाईँको फ्रीमा चाहिँ तपाईँको ट्राफिक जेनेरेट गर्ने one one of best source भनेको चाहिँ ब्लगिङ पनि हो सो यो कुराहरू पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ गर्दाखेरि तपाईँको भनौँ यही ओभरअल यही कुराहरू पाउनुहुन्छ भनौँ न है प्रिमियम अनि सर यो हाम्रो प्रिमियम कोर्सलाई कति पर्छ जस्तो प्रिमियममा मैले हजुर sixteen thousand five hundred fifty फिफ्टीको ट्रेनिङ हो होइन अलिकति म तपाईँलाई अब के अलिकति के बुझाउँछु भन्दाखेरि जस्तो तपाईँ प्रिमियम अथवा प्रिमियम जुनै पनि एउटा लेभलबाट इनरोल भइसके पछाडि कसरी कसरी तपाईँले इन्कम स्ट्रिम्सहरू बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ त्यो विषयमा सरसर्ती म तपाईँलाई बुझाउँछु है त हुन्छ हुन्छ so so, normally basically uh, how many types of income giving our SBC affiliate भन्दाखेरि नम्बर वान इन्कम टाइप भनेको चाहिँ हामीले विशेष गरेर अहिले चार पाँचवटा इन्कम स्ट्रिम्सहरू हाम्रो हामीसँग जो अगाडि बढिराख्नु भएको साथीहरूले गेन गरिराख्नु भएको छ त्यो के के हो त भन्दाखेरि नम्बर वान भनेको जस्ट तपाईँ यहाँ एफिलिएट भइसके पछाडि तपाईँले ट्रेनिङ लिनुहुन्छ काम गर्नुहुन्छ यो यसरी यो टाइपको ड्यासबोर्डहरू पाउनुहुन्छ होइन र तपाईँले यो ड्यासबोर्ड पाइसके पछाडि यहीँभित्र पनि तपाईँलाई एफिलिएट गर्ने सिस्टम दिन्छ बुझ्नु भयो नि एफिलिएट गर्ने सिस्टम छ जसले गर्दाखेरि तपाईँको हाई टिकटमा हामीले नर्मल्ली एट्टीदेखि नाइन्टी नाइन्टी फाइभ पर्सेन्टसम्मको तपाईँको मार्जिन बस्छ तपाईँको एफिलिएटमा बुझ्नु भयो नि जस्ट भन्नुको अर्थ जस तपाईँले एफिलिएट मार्केटिङ गरेर मात्र यहाँ तपाईँ सस्टेन बन्न सक्नुहुन्छ क्या बुझ्नु है नि सो किन कसरी त भन्दाखेरि we are giving high marginated commission त्यही त भर्खर मेरो नेट अफ भएको थियो सर यो सर एउटा कुरा सोध्नु मन लाग्यो जस्तै जस्तै यो प्याकेजहरू जस्तै डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ लाइक प्याकेजको अलावा अरू यही हो त तरिका लाइक भनौँ न क्यान आई बी लाइक मैले यो प्लेटफर्ममा चाहिँ तपाईँहरूको प्लेटफर्ममा चाहिँ एउटा एफिलेट मार्केटिङ मात्रै एफिलेट मार्केटर मात्रै भएर छिट्छु त्यस्तो एउटा स्कोप छ है हजुर हजुर छ है छ छ म तपाईँलाई यो सेयर गरिहाल्छु अनि कुरा गरौँ न है ओके फर्स्ट भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि कस्तो टाइप्सको तपाईँले इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि वेन वी कम्स यो प्लेटफर्मभित्र तपाईँ छिरिसके पछाडि नम्बर वान तपाईँले एफिलेट मार्केटिङ गरेर मात्र सस्टेन गर्न सक्नुहुन्छ किनभने तपाईँले नर्मल्ली तपाईँले नर्मल्ली पा दुई चारवटा कस्टमर मात्र तपाईँले मन्थली केयर गर्न सक्नुभयो सपोर्ट गर्न सक्नुभयो भने तपाईँको लागि इनफ पैसा छ यहाँभित्र बुझ्नुभयो नि पहिलो दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको तपाईँको यहाँभित्र त तपाईँले त कोर्सहरू सिक्ने हो कोर्सहरू किन सिक्ने त फेसबुक मार्केटिङ किन सिक्ने त भन्दाखेरि फेसबुक मार्केटिङ गर्नलाई हो होइन त नि ब्लगिङ किन सिक्ने त भन्दाखेरि ब्लगिङ गर्न लायो सो त्यो कारणले दोस्रो कुरा भनेको तपाईँले जे जे सिक्नुहुन्छ तपाईँले प्रोजेक्ट एज अ प्रोजेक्टको रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ दोस्रो कुरा भनेको है त तपाईँले प्रोजेक्टको रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ प्रोजेक्टहरू गरेर अर्न गर्न सक्नुहुन्छ र जुन चाहिँ म आफै पनि गर्छु यहाँभित्र रहनुभएको धेरै साथीहरूले प्रोजेक्टहरू विशेष गरेको छन् गरिराख्नु भएको छ है दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा भनेको चाहिँ तपाईँले यहाँभित्र चाहिँ आफ्नो कोचिङ र कन्सल्टिङ बिजनेस बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईँले भन्नुभयो फरेस्टको काम गर्छु भन्नुभयो कति फरेक्स चाहिराखेको होला नि त हो के अरे फरेक्स ट्रेनिङ होइन लेट्स बिल्ड फरेक्स ट्रेनिङ यहाँभित्र होइन एउटा फरेक्स ट्रेनिङ बिल्ड गरौँ न यहाँभित्र होइन कति मान्छेहरू तपाईँको त्यो कोर्स प्रति चाहिँ इन्ट्रेस्टेड भएर आउँछन् राइट सो हामीसँग ट्राफिक इनरोल छ एभ्री तपाईँको एफिलिएटर्सहरूले प्रमोट गरिराखेको हुन्छ तपाईँको कोर्सलाई भरिसके पछाडि कोचिङ कन्सल्टिङको एउटा कन्सेप्ट कन्सेप्टलाई यहाँभित्र बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ तेस्रो र त्यो हिसाबले पनि तपाईँको भनौँ न तपाईँले कोर्स लन्च गर्नुभयो तपाईँको फरेस्टको दसजनाले मात्र मन्थली तपाईँको सेल गर्छन् बिसजनालाई भने एक एक हजार मात्र तपाईँले प्रफिट आयो भने पनि त तपाईँको बिस हजार त प्यासिभ इन्कम हो नि त होइन सो यो टाइपको यो सिस्टम तपाईँले नेक्स्ट भनेको चाहिँ प्यासिभ इन्कममा बिल्ड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँभित्र है र अनि अर्को हो भनेको चाहिँ हामीले यहाँभित्र केही अर्निङ र माइनिङ एप्सहरूको विषयमा पनि हामीले सिकाउन थालेका छौँ जुन चाहिँ एप्सहरू जुन फ्युचरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रफिट दिन सक्छन् त्यस्तो एप्सहरूको विषयमा मोबाइलमै प्रयोग गरेर चाहिँ गर्न सकिने एप्सहरूको विषयमा हामी सिकाइराखेका छौँ जहाँबाट पनि तपाईँको चाहिँ अर्निङ गर्न सक सकिन्छ है त चौथो पाँचौँ पाँचौँमा भनेको चाहिँ सिम्पल इज द्याट हामीले विशेष गरेर यहाँभित्र अन्टरप्रेन्यर्सहरूलाई विशेष गरेर कसरी अनलाइनबाट जाने भन्ने कुराहरू सिकाउँछौँ बिजनेस हाउसेसहरूलाई कसरी तपाईँको चाहिँ आफ्नो बिजनेसलाई ग्रोथ ल्याउने भन्ने कुराहरू सिकाउँछौँ भने कोही मान्छेसँग पैसा छ पैसालाई कसरी तपाईँको चाहिँ डबल ट्रिपल अथवा चाहिँ फोर टाइम्स तपाईँको म्याक्सिमाइज गर्ने त्यो कुराहरू हामी सिकाउँछौँ भनेको हामी इन्भेस्टिङसँग रिलेट ट्रेनिङहरू जस्तो मिसन मिलिनियर जस्तो ट्रेनिङ अनि त्यस पछाडि स्टक मार्केट जस्तो ट्रेनिङ यिनीहरू भनेको चाहिँ विशेष के छ त भन्दाखेरि इन्भेस्टिङसँग रिलेट बढी ट्रेनिङ छ होइन भनिसके पछाडि कोही मान्छेसँग भनौँ न एक लाख पचास हजार छ भने कसलाई कसरी त्यसलाई चार लाख बनाउने अथवा चाहिँ त्यसलाई कसरी दुई लाख बनाउने त्यो सिस्टमहरू हामी विशेष गरेर सिकाउने भएको हुनाले विशेष गरेर अहिलेसम्म साथीहरूले लिइराख्नु भएको फाइदा यही नै हो तपाईँले लिने फाइदा पनि यही नै हो सर है आकाश सर यही नै हो लिने हजुर हजुर सो ओभरअल यही कुराहरू हो र अब छैटौँमा चाहिँ तपाईँको यो आइसके पछाडि भन्छु अनि के छ भन्दाखेरि कसको लागि अलिकति यो एफिलेट प्रोग्राम कसको लागि भन्ने कुरा म थोरै गरिहाल्छु है त जोसँग अफिस छैन जोसँग म्यान पावर छैन जोसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन जोसँग फर्निचर छैन अफ्रन्ट इन्भेस्टमेन्ट छैन अथवा चाहिँ हाई इन्भेस्टमेन्ट दुई चार लाख गरेर भनौँ न खोल्न सक्दैन तिनीहरूको लागि भयो एउटा वर्क फ्रम होम भयो एउटा सिम्पल सिस्टम ड्यासबोर्ड पाउने भयो कसले गर्न सक्छ स्टुडेन्टले गर्न सक्छन् तपाईँको हाउसवाइफले गर्न सक्छन् अनइम्प्लोइले गर्न सक्छन् बिजनेस ओनरहरूले गर्न सक्छन् मिनिमम इन्भेस्टमेन्ट अथवा लोनबाट पनि मैले भने गर्न सक्छन् यसमा ट्रेनिङ सपोर्टहरू तपाईँको चाहिँ ट्वेन्टी फोर आवर हुन्छ अनि अब तपाईँको भनौँ न जब होल्डर छन् भने एक्स्ट्रा फ्रिल्यान्स एक्स्ट्रा कन्सल्टेन्टको रूपमा यहाँभित्र काम गर्न सक्छन् तपाईँको बिजनेस ओनर छ भने एक्स्ट्रा एडिसनल बिजनेस को लागि चाहिँ काम गर्न सक्छन् यो कुराहरू छ है अनि नर्मल्ली तपाईँलाई थाहा छ अनलाइन बेने बिजनेसको बेनिफिट्सहरू चाहिँ के के छ भन्ने कुरा कतिको तपाईँलाई ज्ञान छ सर जेस अब मलाई जेस अलिअलि त छ जस्तै अपरेटिङ कस्ट चाहिँ त्यति लाग्दैन होइन अपरेटिङ कस्ट बस्ने भयो अनि भनौँ न लगायत त्यो पनि भयो अनि लाइक कुनै पनि हजारहरूले हुन्छ नि त अब हाम्रो भूकम्प अस्ति न भनौँ न पाँच छ वर्ष भयो भूकम्प गएको कोरोनाले त्यति एक नपार्ने भयो होइन मलाई त्यति लाग्छ एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली विशेष गरेर बिजनेस गर्नुको रिजन अथवा यहाँ कोही आउनुको रिजन चाहिँ के छ भन्दाखेरि घरमै बसेर गर्न सक्यो मोबाइल र इन्टरनेट ल्यापटप भए भयो जुनसुकै एनी टाइम रातिको नाइट टाइम पनि हुनसक्छ बाह्र बजी पनि हुनसक्छ डे टाइम पनि हुनसक्छ मर्निङ टाइम पनि हुनसक्छ एकपटक अब तपाईँको इनरोल भइसकेपछि लाइफ टाइम काम पनि गर्न सकिने भयो त्यो कुराहरू भयो अनि त्यस पछाडि यसले अब फ्युचरमा जो बिजनेस गर्न चाहन्छन् उनीहरूको लागि त म एफिलेट बिजनेस त एकदमै फाउन्डेसन भन्छु किनभने मैले आफैले पनि यहाँ पाँचवटा प्रोजेक्ट करेन्टले मैले रन गरिरहेको छु आकाशजी एउटा रिक्रुटिङ कम्पनी छ हामी तिनजना छौँ हामी अर्को एजेन्सी छौँ डिजिटल एजेन्सी छ मसँग जहाँ चाहिँ हामी तिन चारजना छौँ अर्को मसँग के छ भन्दाखेरि यहाँभित्र तपाईँको म डाइरेक्ट सेलिङमा पनि इनरोल छु ओभरअल यो सबै फिल्डमा मैले अलमोस्ट एफिलेट बिजनेसको सिस्टमलाई प्रयोग गरिराखेको छु अनि मलाई यो सिस्टम मनपर्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि व्यवसायमा पनि यो कुराहरू लागु हुने कुरा भयो अनि अर्को भनेको चाहिँ स्मार्ट वर्क पनि भयो होइन काम गर्ने भन्ने बित्तिकै हिजो हाम्रो पास्ट जेनेरेसन भनेको चाहिँ त्यही अब भनौँ न एग्रिकल्चर यो विभिन्न कुरालाई मान्थ्यो भने अब स्मार्ट वर्क भनेको मोबाइलबाट पनि पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हो नर्मल्ली अनि आफूले चलाइरह्यौँ social media Facebook YouTube Instagram at the same time त्यो प्लेटफर्मलाई पैसामा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हो यो कुराहरू धेरै कुराहरू छ अब कम्पनी चाहिँदैन हामीलाई no need to create product create गरिराख्नु परेन अरूको अन्डरमा बस्नु परेन आफ्नै आफ्नो बोस आफै भयो आफ्नो सिप दक्षतालाई चाहिँ आफ्नै लागि प्रयोग हुने भयो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यसमा कुनै पनि जातीय भेद वर्गीय भेद निश्चित पढाइ सर्टिफिकेट यो चाहिँदैन जस्ट डिजायर छ यो काम गर्नलाई राइट सो यो पनि हजुर सर अनि मेरो पनि यस्तो एक दुईवटा कुराहरू राख्छु है त ओभरअल ओभरअल चाहिँ यही कुरा हो अब तपाईँको कुरा राख्नुहोस् अनि त्यस पछाडि हामी छुट्छौँ हुन्छ सर हुन्छ सर अब फर्स्ट अफ अल त तपाईँबाट पनि म धेरै इम्प्रेस भएँ है तपाईँहरूले अब तपाईँले जस्तै भिडियो पठाउनु भएको थियो तपाईँको जर्नी होइन आफ्नो आफ्नो भनौँ न होल जर्नी तपाईँले के कस्तो भयो फ्रम द बिगिनिङ फेज होइन तपाईँले कता कता कहाँ कहाँ काम गएर गरेर यो प्लेटफर्ममा यत्रो अचिभमेन्ट गर्नुभयो आइएम टोटली इम्प्रेस होइन त्यो कुराहरूबाट सरहरूलाई सरलाई यसो एउटा एक दुईवटा क्वेसन सोध्छु जस्तै अब जस्तै हाम्रो जस्तै मेरो मेरो सर्कलमा साथीभाइहरू पनि छन् होइन जस्तै जो जब गर्नुहुन्छ होइन अनि उहाँहरू उहाँहरूलाई एउटा साइड बिजनेसको हिसाबमा चाहिँ के पायो भने अझै त्यो गर्न चाहने मान्छेहरू पनि छन् होइन तपाईँले मैले ओभरअल बुझेको हिसाबमा चाहिँ लाइक भनौँ न तपाईँहरूको लाइक प्लेटफर्म छ लाइक कस्तो भन्दाखेरि मल्टिपल स्किलहरू डेभलप गर्ने कुन चिज कसरी गर्ने भन्ने त्यो एउटा प्लेटफर्म छ त्यसरी बुझेको छु तर यदि कोही मान्छे साइड बिजनेस गर्न चाहन्छन् भने त्यो मान्छेलाई यो प्लेटफर्ममा त्यतिको उपयुक्त छ कि छैन त खेल्दाखेरि इन्डोल हुँदा छ नि मजाले एफिलिएट मार्केटिङको एफिलिएट बिजनेसको कन्सेप्टलाई बुझेर बुझाएर बुझाउन सकेर काम गर्यो भने छ नि त मजाले उसले साइड बिजनेसको रूपमा बिल्ड गर्न सक्छ नि हजुर सर हजुर thank you thank you thank you for the words है and thank you for your section है sir thank you so much ल त्यही नै हो अब मैले भने है तपाईँको अब तपाईँ पनि युथ हुनुहुँदो रहेछ अगाडि बढिराख्नु भएको छ मेरो जमातमा विशेष गरेर मैले प्रायोरिटीमा युथ नै हाल्छु विशेष गरेर जो चालिस क्रस हुनुहुन्छ मैले इन्भेस्टमेन्ट साइडतिर हालिदिन्छु क्या उहाँहरूलाई विशेष गरेर क्रिप्टो साइटतिर स्टकतिर विशेष गरेर रिकमेन्ड गरेर म हालिदिन्छु युथहरूसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि नयाँ सिक्ने टाइम पनि छ नयाँ सिक्ने त्यो अझै भनौँ न यो दिमाग छ अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ पनि युथ हुनुहुँदो रहेछ लेट्स डु वर्क टुगेदर है त्यसको लागि अब तपाईँ कसरी बढ्नुहुन्छ डिसाइड गर्नुहोस् होइन मैले भने तपाईँ कुनै हाम्रो प्लेटफर्ममा आउनु तपाईँ अथोराइज पर्सन हो यु क्यान लन्च यो प्रोग्राम तपाईँको जे जे तपाईँले सिकिराख्नु छ त्यो प्रोग्राम ल्याउनुहोस् लन्च गर्नुहोस् मार्केटमा लानुहोस् होइन अथवा चाहिँ एफिलेट प्रोग्रामलाई प्रयोग प्रयोग गरेर चाहिँ काम गर्नुहोस् होइन so overall at the end हामी इन्कम जेनेरेटको लागि हामी काम गर्छौँ राइट आकाशजी सो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यही छ मेरो विस चाहिँ है त हजुर सर हजुर तपाईँको कुरा सबै बुझियो thank you for your time है thank you for your presentation है thank you sir Thank you so much. Like, I see you soon. Thank you. Okay, sir. Okay, sir. Okay.